ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ये थ्योरी बेंजा ब्लूम ने बनाई है और इसको दोबारा रिवाइज किया गया है लॉरिन एंडरसन ने आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करती है जो कि हमारे थिंकिंग से ही रिलेटेड है और हमारे क्यू के लेवल को ही बताती है ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सिखाती है इसमें सिक्स लेवल्स होते हैं create evaluate analyse apply understand and remember ये खैर की है जहाँ को जहाँ स्टूडेंट्स को मास्टर होना पड़ता है लोअर लेवल में बाद में हाई लेवल में लोअर लेवल बहुत ही आसान होती है हाई लेवल थोड़ी कॉम्प्लेक्स थोड़ी मुश्किल है ज़्यादा मुश्किल नहीं है एजुकेटर्स इसको यूज़ करते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स की थिंकिंग को इंक्रीज कर सकें ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बनी है चलिए शुरू करते हैं level one remembering recall facts and basic thing किसी चीज़ को हम कैसे मेमोराइज रखते हैं लंबे समय तक जैसे एग्जाम्पल के लिए the earth is the third planet in our solar system to understand किसी चीज़ को आप कैसे पहचानते हैं उसे डिस्क्राइब करते हैं उसके आइडियाज़ को कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के लिए सूरज हर बार इस डायरेक्शन में क्यों निकलता है क्योंकि पृथ्वी सूरज के वाइज डायरेक्शन में घूमती है लेवल थ्री अप्लाइंग आप इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हो नई सिचुएशंस में उसको कैसे सॉल्व करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं एग्जाम्पल के लिए आपने मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व की फॉर्मूलोज के जरिए level four analyse make connection in other ideas इसमें हम इंफॉर्मेशन को अलग अलग कर देते हैं और फिर उसको अलग अलग नॉलेज से कंपेयर करके देखते हैं जैसे छानबीन करते हैं एग्जाम्पल के लिए कंपनी हर साल एनालाइज करती हैं करवाती हैं अपने एम्प्लॉय से कि उनका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है और ताकि वो अपना प्रॉफिट और बढ़ा सकें और जो कंपनी लॉसेस में जा रही होती हैं वो एनालाइज करवाती हैं ताकि वो अपने पता कर सकें क्यों लॉस में जा रही हैं अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकें और इसको इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं जिससे नई चीज़ों के बारे में पता चलता है ये इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैल्यू है जो कंपनीज को ज़रूरत होती है ऐसे एम्प्लॉयज़ की जो इन्वेस्टिगेशन करने में माहिर होते हैं level five evaluate justify decision आप किसी चीज़ को कैसे सपोर्ट करते हो वैल्यू देते हो उसके आइडियाज़ को आइटम को मटेरियल को एग्जाम्पल के लिए आप आर्ट म्यूजियम गए आपने उस जगह को अपने हिसाब से जज किया देखा आपने और आपने वहाँ के मैनेजर को सजेशन दिए कि उस आर्ट म्यूजियम को कैसे फेमस किया जा सकता है इसी तरह level six create produce new और ओरिजिनल वर्क डिज़ाइन करना डेवलप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं डेवलप करना प्रोसेस करना किसी चीज़ को ये टेक्सोनॉमी की सबसे ज़्यादा कठिन एलिमेंट है क्योंकि हम इसमें कई सारी चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बनाते हैं एक नया पैटर्न बनाते हैं किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं सपोर्ट कीजिए अपनी लाइक से और सब्सक्राइब से ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ थैंक्स